de del mundo, ya hemos sido testigos de que este año ha sido apocalíptico para la humanidad. Dentro de poco ocurrirá una tormenta solar en el mundo que no se sabe qué tipo de daño causará en nuestro planeta. Y por si fuera poco dentro de cinco meses, el 22 de septiembre del año 2022 caerá un meteorito del tamaño de la Torre Eiffel de 370 se extendería por más territorio de los Estados Unidos. Este es el devastador meteorito que la humanidad espera en este año 2022. Lo cierto es que en el año 2023 We're